Boa noite, senhoras, meus senhores. Eu quero expressar em nome de todos os ministérios das Relações Exteriores a minha alegria em recebê-los aqui essa noite. Já há um bom tempo nós não fazemos esse encontro, o encontro de fim de ano entre representantes do corpo diplomático em Brasília e o Ministério de Relações Exteriores do país. Eu fiz questão de promover esse encontro. Foi um prazer de revê-los. Nós tivemos ocasião, em diferentes circunstâncias, de nos encontrarmos ao longo desse ano. Também para reafirmar o quanto o Brasil é grato pelo trabalho senhores e das senhoras da representação dos seus países. Nós temos o privilégio de ter em Brasília 135 embaixadas, embaixadores residentes. E como nós, do Itamaraty, exercem com muita honra esta função privilegiada de representar os nossos países, procurar o nosso trabalho fazer uma síntese das aspirações, das propostas, daquilo que cada um de nós, dos nossos países, aspira na ordem internacional e na relação bilateral entre nós. Quando referir aos diplomatas, eu não, não, deixo, não quero deixar de referir também aos dos diplomatas e se reúnem. Minha mulher já participou de alguns desses encontros e que fornece uma ocasião para o estreitamento de relações pessoais que, no nosso entender, nosso e vocês, são essenciais para a efetividade e desempenho do nosso ministério. Diplomacia é basicamente diálogo, basicamente compreensão, é basicamente promoção de relações é um trabalho cujo resultado às vezes não se verifica imediatamente, mas que é, decorre de uma sedimentação, às vezes longa e paciente. Uma sedimentação que é feita do diálogo, da conversa, da compreensão. Nós exercemos uma função muito importante, não apenas nas, no intercâmbio comercial, no intercâmbio cultural, nas informações que trocamos entre nós e entre nós, nossos governos. Mas eu penso que nós desempenhamos um papel muito importante em prol de uma aspiração universal. E que é bom que nós possamos colocar em evidência neste final de ano quando se aproxima o Natal e quando se inicia um novo ano. Que a aspiração da paz, eu penso que fundamentalmente o trabalho dos diplomatas é estabelecer um mundo de convivência, de compreensão, de interdependência e de paz. Desejo a vocês, meus amigos, todas as felicidades do mundo, prosperidade, saúde, nesse ano que se inicia. E mais uma vez, agradeço a todos a convivência que tivemos e o trabalho que pudemos fazer em prol das boas relações do nosso país. Muito obrigado.